Ermir Mamaqi është sipërmarrës i suksesshëm, mentor biznesi, trajner i marketingut dhe shitjes. Ai është një ndër trajnerët më të mirë të biznesit në Shqipëri, Kosovë dhe më gjërë. Trajnerët e tij janë Brian Tracy, Grant Cardone, Tony Robbins, Dan Lok, Vasil Naçi, Ermal Mamaqi dhe të tjerë. Themeluesi i Trace Marketing dhe Kaizen SHPK, drejtues marketingu dhe shitje i filmit të parë shqiptar që theu rekord në kinematografinë shqiptare Dy gisht mjaltë, po ashtu i filmit I Love Tropoja dhe serialit Hot. Ai është folës në eventin Mendo ndrysho fito në Zvicër, Kosovë dhe Shqipëri. Tani ai është trajnues i disa prej kompanive më të suksesshme dhe prestigjioze në Shqipëri si Banka Credins, Zero Absolut, Gjyro Pharma, Century 21, Precioza, Agna Group, Shpresa Al, Air Albania dhe të tjerë. Jepi tani biznesit tënd ndryshimin që ai ka nevojë.